yo solo haya tormenta En la vida nunca triunfa Aquel que solo lo enfrenta La vida está vacía, no es de calidad Si no está involucrada en ello una amistad Dime tú que sueños sueñas Pa' que todos lo soñemos Dime que estás persiguiendo Pa' que todos lo atrapemos Somos todos Pero si estamos unidos, no nos podrán parar. Vamos juntos como hermanos, a pesar de los defectos, tendremos buenos momentos no va a quebrar Y así permanecer juntos hasta el final Dime tú mis sueños sueñas que todos nos soñemos Dime qué estás persiguiendo Pa' que todos partamos Somos todos para uno Somos uno para todos separados como homenaje a esta canción. Y aunque tal vez la vida sea dura,